Hello，我是子轩。今天呢，我要来做一个实验。做什么实验呢？之前呢，我看到一个影片呢，是这样子的：像可乐倒一点，嗯，好了，红牛倒一点，嗯，搅拌均匀来。啊，你看，你看，冒泡起来了。来，哎呦，哦，看这个。 没错，就是这样子。我想要试试看，说是不是可乐加红牛能够产生气泡，然后凝固这样子。我来试试看吧。我最后找到找到了杯子，结果找了很多，就这个小妹杯，这个是我一直存放很久的杯子，我一直都没有去用，就我想要来用它。好，我们来开始实验吧。 哎，我汤匙，我拿来了，那我们现在开始实验吧。我们就先加这个可乐，先加一点可乐，然后红牛。 它也是能量饮料。这是两个保丽板，第一个味道差不多哎。快去收脚够久吗？ 个没什么变化啊！怎么想咳？么巧咳嗽药水？不信！这里什么变化也没有。 <coughs> 一下。 最后还是没有什结果，我不相信。结果后来我又去看了一次影片，结果呢，我发现那可乐看起来不像可乐耶。不过我想要一个代替来试试看，加一个深的粉，再来一次实验。我不相信我，我不相信它会这样子。加一点的可乐。 cháy vậy thôi它一定不会这样子的，因为它这个呢。是我家狗狗吗？看。 它这样起泡，看起来没什么差，但是它颜色有差。大家都有很多次，这个是不能喝的。好，我加了什么粉呢？这个粉呢，就是这个小苏打粉。为什么呢？因为。 这个可乐它是酸性的，能一种饮料是碱性的，那酸碱值加在一起会中和，它不可能会有气泡膨胀。但是如果说它加了小苏打粉下去的话，它是小苏打粉，它是一个起泡剂，所以加下去呢，它一定会起泡，但是它不会起泡，起泡那么多，也更不会说起泡到会凝固。那个影片呢，一定是假的，而且那个影片我发现说。 他用的应该不是小苏打粉，他用的应该是属于化学的物质。所以为什么知道呢？很简单，大神你就知道。猜猜小苏，猜猜小苏打粉跟红牛，你想知道吗？谢谢你观看我这部影片，如果喜欢这部影片呢，请在右边帮我按个订阅好吗？免费的哦，你用真的不用钱。 如果手机观看呢，下方也有订阅键。我是子轩，我们下影片见，拜拜。